Bueno, Eskaudia da talde ezberdinen e, batuketa edo, talde hoien izaera pues, e, eh, zera, eziketa alternatibo bat, naturaren errespetuan, solidarioa, kritikoa, ez beste gehigarri batzuk eskaintzia aurrei. aixi aldia eh, oinarri e, izan. Ba, da, borra da, mila behatzen egun da laro gaita biurtean, ateaginaren engurte eta sortu zen, ba, bat zeolako talde bat, gaitz izenekoa, ba, hori, elbarrituak zituenak, eta ba, oiek atera dezate, atera daitezen eta ba, egin genuen danak elkartu, eskaut eta giak alde bat eta bestetik danak elkartu eta eta ziginan ensaioak ba, makilekin lurrean. Aseratik sortu zanetik eh, makumeak eta gizonezkoak berdintasun oso eh, parte hartu dutelako dala lehenengoa sortze momentutik e, mistoa izan dela eta e, eh, diskapazitatutako jendia bai eh, psikikoak eta bai fisikoak e, normaltasun oso salteatzen dialako. E, aserako momentutan, e, aukidun e, pertsona kateatzea, jende gizartean ez zegoen ondo ikusita, Eh? Zanko noxibizio bat, o gaizki hartzen zuten, ez? Eh? Aseran, bai egon ziala arazoa gai horrekin, gaur egun naturalia oso sartzen du jendea, eta inkluso simpatiaz, ez? Eh? Bidatze gaituzte, ba, ba jendea teatzea gati gurekin e, guk ez daukagu lokal berezirik talde ezberrien batuketa izan da, orduan donosti osokoa gea. Hasi ginean, e, ginean elbidea egin gendun pixkat, e, ba, soziedadearekin edo zer ikusia zeukan. Ba, lehenengo onkologikoa, gero juten ginean, ba, e, hogar de eta horrelako tokietara. Danak ikusi dezaten, danok parte hartu dezakegula, eta ba, kalean danok egotea, oza, danok parte hartzea festa honetan. Eta dibidez, onkologikoaren eh, bisita ez, berta jutearena, niretzako izan da urtetan egin dugun gauzarik politena. Ipustea, gaixo dagoen jendea, ateatzen diala atera e, laguntzaileekin, da zet poza ematen dien, da eh, langileak bertan negarrez ikustea, martxak otzen dugunean, hori zugarria da. Diskapazitatuekin ateratzearena, askotan zama bezala ulertu dezakegu, ez? Igual, eraman behar dira, eta bai behar da gastadoreak, eta ikuspegi horregatik, dirudi zama izan daitekela, baina gero, beraien ilusioa ikustea, oza, merezi du, horretu da asko, baina oraindik ere, pues, e, adibidez, e, bihar gauean jungo geha ikurriña, ikurriña igotzea, patxi etorriko da gurekin, eta ez dakigu nola ibiliko gean patxi igotzeko aukiakin omentzen gaituzte horregatik eta ez dakigu zer baliabidekin aurkituko gean. E, eh, ni pertsonalki albiste emantziatenen hartu nun beste zerbait bezala, ez? Esaten balen baiate, barriak eraman barria horrea, pues eramaten ditugu. Eta zera batena, Jumbar gara, ikurri nahi gotza, bale, ahungo ba, geha. Eta egunak pasala, hainaiz, bueltak ematen eta momentu honetan flipatu da nago. Osea, egoerakin zeukera eskini diate, eta konsideratzen dut, kasualidade bat dala ni bertan egotea ikurrin egotzen e, zela, ezela joalako, e, jende pilo baten ordezkari bezala urteetan zehar lan konkretu bat egin dute isilisilik, ez dianak ezagunak jarraitzen duten lan egiten e, emozio pertsonala horregoteagatik baino ardura beste alde jende guzti horren izenean zoazelako ez Hombre, ilusio gehiena izango litzateke hor plazaneotea eta hori nik uste noiz bai lortuko dela baina ikustekoa dago, baina bestela oso oso posu. Adei, donostiar guztiei disfrutatzea pilo bat, eta sentitzea, dala, dala gozada bat sentitzea. E, tampoko jende asko besari gutxo dela, ez dugula sentitu behar da, eta da gozada bat uztea zure gorputza, eta sentitu eta disfrutatu.